mais ça chlingue ici. Ouais, mais y a pas que cette odeur. Tu vois la paire de Reebok complètement niquée qui pointe sur la lourde Ça doit être cette petite lopette du New Jersey. Et tu vois ce qu'elle est en train de faire ici, en plein port Ça sent le caillou. Aussi sûr que la mousse sur le trou de sa petite sœur. Bouge-toi le cul, lopette. Sors de cette cabine avant que je te nique ta tête. Qu'est-ce que je t'ai dit Faut pas fumer du crack ici. Le directeur du port, un bon ami à moi, m'a demandé de faire le ménage ici. Maintenant, vide-moi ce machin dans la pogne avant que je t'emmène chez les flics. Donne la pipe avec.